assalomu alaykum darsimiz qatnashchilari e, bu darsda sizlar bilan kertin vollar haqida gaplashamiz bu e, vitrajli parda devorlar hisoblanadi nima e, arxitektura bo'limida volni bosganimizda u devorlarni olganimizda shu devor turlarida eng pastida mana rasmdan ko'rsatib qo'ygan kertin vol buni olamiz va level birda turibman o'sha yerga mana chizib ko'ramiz hozir chizildi endi o'sha uch o'lchamli holatda ko'radigan bo'lsak mana hech qanaqa hech qanaqa qovurg'asi yo'q bo'lgan e, parda devor faqat shisha devor buni biz o'zimiz e, xohlagancha o'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamlarda qovurg'alarini qo'yib olishimiz mumkin e, bu qanday bo'ladi hop bizda arxitektura bo'limida mana mana bu yerda curtain grid degan buyruq bor bu buyruq o'sha aynan mana shu parda devorga qovurg'alarni e, qo'yib beradi bizga e, bu xuddi 3d s max dasturi kabi o'sha bilsanglar agar ishlatganlar bo'lsa e, qovurg'alarni modelga qovurg'alar bilan yasashdan iborat bo'ladi xuddi o'shanaqa bunda ham bu parda devorimizga qovurg'alarimizni qo'yib olishimiz mumkin curtain gridni olaman mana yo vertikal yoki gorizontal qo'rg'alarni qo'yib chiqishimiz mumkin hop masalan bunaqa mana bu yerga mana bu yerga yoki mana gorizontal holatda ham qo'yishimiz mumkin mana bu tarafini o'chirib turaman hozircha kerak emas mana o'zimizga kerakli bo'lgan holatda qo'rg'alarni qo'yib yuborishimiz mumkin lekin bu hali shunchaki chiziq bunda shunchaki butun devorni har xil to'rtburchak shakllarga bo'lib berdi e, bu qismida hech qanaqa bir e, anaqa yo'q aniq bir jism emas e, ya'ni mana shu qismlarga biz romlarni o'rnatib qo'yishimiz ham mumkin xuddi oyna singari buning uchun mm, bu devorimizni belgilaymiz belgilagan paytimizda o'tgandik sizlar bilan Э, properties oynasida bu devorni xossalarini o'zgartirish mumkin mana edit type bunda ham xuddi edit type devor kabi bunda ham edit type bor э, va mana shu yerda aytaylik э, bu bundan duplicate orqali ikkinchi devorni nusxasini olib olamiz bir ming olti yuz deb yozdim nomini ko'rdim bir ming olti yuz ya'ni vertikal ketgan qovurg'alarni har birini orasi 1600 lik qilmoqchiman masalan ok endi bosdim nusxa olindi endi e, mana bu yerdan e, mana horizontal grid vertikal grid vertikal grid horizontal grid mana shu yerdan biz e, gorizontal va vertikal o'qlarini qovurg'alarini orasidagi masofalarni belgilab yozib qo'yamiz nan turibdi nangni fixed distance qiladigan bo'lsak orasidagi masofa e, masofa orqali deb tushunadi va uni ostida spacingda bizda e, o'lcham paydo bo'ladi bir ming besh yuz turibdi uni bir ming olti yuz qilib qo'yaman vertikal ketgan qovurg'alarni har birini orasi bir ming olti yuz okeyni bosadigan bo'lsam mana bir ming olti yuz endi hozir sarkastiklar yuzaga keldi e, chunki undan oldin biz qo'lda e, gridlarni hosil qilib olgandik o'shaning uchun o'sha qo'lda qilgan gridlarimiz va hozir e, belgilash orqali hozir qilgan gridlarimiz birgalikda hammasi mana shunaqa chalkashlik keltirib chiqadi shuning uchun bu devorni o'chirib o'chirib tashlaymiz va level birdan boshqatdan e, grid chizib olamiz mana bu yerda boyagi hosil qilgan gridimiz e, o'shani olib chizsak ham bo'ladi ko'rtin vol mana har birini orasi 1600 elevationdan qarab buni eh, east north elevation north shimol tarafdagi elevationimizdan qarab buni o'lchab ham ko'rsatib berishim mumkin buni aligneddan mana bir ming olti yuz ho'p endi bu eh, har bir bu devorni har birini orasini bizga bir ming olti yuz qilib berdi eh, mana bu yerda esa qolgan qoldiq o'lcham mana bu yerda eng oxirida eng birinchisida to'g'riroq oxiridamiz boshida hosil bo'ldi oxirida ekan oxirida hosil bo'ldi buni ham o'zgartirish mumkin masalan e, oxirida emas mana shu boshida hosil bo'lsin e, qoldiq yoki o'rtasida bu qanday bo'ladi devorni belgilaymiz edit tabga kirganimizda mm, yo'q bu yoqda emas devorni belgilangan holatimizda umuman o'zi properties bo'limida e, bizda mana justification degan yozuv bor ya'ni vertikal grid e, vertikal joylashgan qovurg'alarning e, o'sha boyagi tushunmovchilikni to'g'irlab bergan narsa beginning turibdi bu yoqda o'sha beginningni olib centerga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak endi hammasi bir tekisda mana bu yoqdan ham bir xil o'lchamda bu yoqdan ham bir xil o'lchamda bizga qovurg'alarni joylashtirib berdi e, devorni belgilaganimizda shundoq tagida Э, horizontal grid ya'ni э, gorizontal holatda ketgan gridlarimiz o'chiq turibdi chunki biz bu devorga gorizontal qovurg'alarni o'tkazmadik agar gorizontal qovurg'alarni ham o'tkazadigan bo'lsak biz bu e, buyruq ham ishlaydi e, masalan belgilab turib edit typega kiramiz va ya'ni horizontal grid layoutiga bunda ham e, fixed distance qilib qo'ysak bir ming kelinglar buni sakkiz yuz qilamiz yarmi bo'lsin bir ming olti yuzga bosadigan bo'lsak mana e, har birining masofasi 800 dan bo'lgan bizga e, qovurg'alarni chiz berdi buni belgilaganimizda mana bunda ham gorizontal e, qovurg'alar beginningda turibdi buni ham center ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak mana bu ham bir tekstda chiroyli bo'lib taxlanadi Xo'p, endi sizlar bilan bu har bir qovurg'ani bir romga aylantiramiz bu qanday bo'ladi bunda biz million degan narsa bor endi devorni belgilab turib edit tabga kirganimizda mana e, o'sha vertikal grid va yoki horizontal gridni e, millionlari bor mana million yoki mana vertikal millions horizontal millions mana shu e, vertikal ketgan gridlarni millionga aylantirib beradi hammasi ko'rayotgan bo'lsalar hammasi nam turibdi ya'ni hech narsa e, berilmagan million berilmagan mana interior typega aytaylik vertikal millions mana vertikal ketgan mana bu yoq bunaqasi vertikal ketgan qovurg'alarga interior typiga agar e, biron bir million beradigan bo'lsam aytaylik mana bu yoqda turlari bor e, sirkular million ya'ni aylana shakldagi million radiusi yigirma besh millimetrga ega yoki xuddi shu aylana shakldagi mana ellik millimetrga va yoki aylana emas to'rtburchak shaklda bo'lishi mumkin o'ttiz millimetrga kvadrat square kvadrat shakldagi yoki to'rt to'rtburchak shakldagi ellikka bir yuz ellik aytaylik biz e, vertikal mana bu vertikal millionlarimizni biz aylana qilmoqchimiz yigirma besh millimetr va bu yoqda horizontal horizontaldan to'rt qilamiz yoki kvadrat mana buni ham interior taypiga o'ttiz millimetr kvadratga ega bo'lgan mana rektangular berdim pokend bosadigan bo'lsam mana bizda hosil bo'ldi interior qismidan qaraymiz ya bu yoqda mana e, interior typega berganim uchun faqat interior tarafida bizda e, ya'ni devorni ichki bino ichki tarafidan o'sha boya bergan u mm, yigirma besh millimetr radiusga ega bo'lgan mana aylana shaklda bizga qovurg'ani qilib berdi boyagi gorizontal ketgan qovurg'alarimiz esa o'zimiz kvadrat shaklda berdik o'sha mana turibdi demak aylana bu yog'i to'rtburchak yoki o'zgartirib ham mumkin edit type kirib e, boyagi aylanani yigirma besh emas ellik kattaroq berib ko'rsak mana kattaroq aylanaga ega bo'ladi endi bu e, ko'rdim e, o'sha har bir qovurg'alarini alohida material bersa ham bo'ladi o'zi aytaylik birinchi umumiy hammasiga hozir oyna turibdi buni oyna emas bir qanaqadir panel yoki devor e, materialni berib yuborsa ham bo'ladi belgilaganimizda edit typeni bosamiz va bu yerda bizda hmm, curtain constructionda curtain panel turibdi nan ya'ni hech narsa yo'q e, bo'shliq mana bo'shliq uchun bunga agar bosadigan bo'lsak har xil bizda materiallar panel oyna hamma shakllari mavjud masalan curtain wall oddiy oyna shisha masalan e, glazing e, berib qo'yadigan bo'lsak okeyni bosamiz bizlarni shisha hozir shisha material berildi har bir qovurg'aga e, yoki bo'lmasam belgilaymiz edit type kiramiz yoki devor masalan basic devor basic wall beradigan bo'lsak aytaylik farqi yo'q mana birinchisini bosdim mana devor berildi oddiy har bir qovurg'aga mana orqasi g'ishli buyog'i endi qanaqadir material oddiy xuddi devor bo'ldi xullas endi buni mm, hozir kontrol z orqali orqaga qaytdim buni har bir qovurg'asiga alohida e, material berish ham mumkin mana o'zi sichqonchani olib borganimizda belgilab beradi agar belgilamasa mana hammasini birdan belgiladigan bo'lsa klaviaturani tap tugmasini bosadigan bo'lsak e, mana anaqani belgilab beradi har bir qovog'ini alohida qilib belgilab beradi bosdim mana bosganimda e, bosganimda bizda mana anaqa belgi chiqadi bu e, pin qilish oldingi o'sha ilk darslarimizda o'tgan ilk video darsliklarda o'tilgandi pin qilish ya'ni ham hamni Э, qovurg'alardan buni alohida ajratib olamiz shunda bosadigan bo'lsak mana belgi chiqdi pin bo'ldi endi buni bemalol xohlagan e, materialga o'zgartirishimiz mumkin devor yoki panel e, interior block work masalan mana o'zgardi agar buni yana tab orqali mana belgilayman pin qilingan qismini bosib pindan ochadigan bo'lsam bu yana avvalgi holatiga mana sheriklari qanaqa material bo'lsa bu ham o'sha material holatiga kelib qoladi ho'p bu tushunarli bo'ldi endi qovurg'alar qovurg'alar ham xuddi e, qovurg'alarga ajratuvchi mana bu romlari ham xuddi mana bu e, boyagi oynalari kabi o'sha pin qilib qo'ysa bo'ladi bunga ham alohida e, razmerlar bersa bo'ladi masalan mana bu qovurg'ani sichqonchani olib borsam o'zi alohida belgilar agar belgilanmasa yana hammasi belgilanib ketadigan bo'lsa bunda ham xuddi shunday tap orqali ajrata olishimiz mumkin ho'p mana belgilayman va buni ham pin qiladigan bo'lsam endi buni ham o'zgartirishim mumkin nimaga o'zgartiraman boya esinglarda bo'lsa buni o'ttiz millimetrlik kvadrat to'pcha qilgandik aytaylik e, buni e, ellikka bir yuz ellik shakldagi mana katta e, to'g'ri to'rtburchak shaklga olib keldim sheriklaridan mana farqli o'zgarib turibdi yoki bo'lmasam radiusli holatga olib kelaman mana ellik millimetrlik agar bunda ham xuddi shunday belgilab turib pinni ochiradigan bo'lsam yana o'sha sheriklarini holatiga kelib qoladi demak sizlar bilan bugun e, curtain wall haqida gaplashdik e, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr